Форум театарот е една магична техника која со задоволство ја практикуваме. Овозможува да ги освести луѓето за многу работи, посебно за табу темите. разлика од секојдневниот театар, форум театарот овозможува интеракција со публиката, да се видат себе си како во гледало, во разни улоги во секојдневниот живот и да видат што би можеле да направат во ситуација како ова, за да ја направат малку попозитивна приказна целта ни е да видиме како кога ние имаме проблем, дали е тоа ако имам проблем од аспект на доктор со пациентите, како јас можам да воспоставам комуникација со нив, или ако сум од аспект на пациент, а не го добивам тоа што ми следува од докторите. Се разбира дека и ние треба да менуваме нешто, тоа е, тоа е факт. Јас сум за тоа да се <clears throat> дојдам на нивно ниво и да ги разберам. Премногу е стереотипно, дури малце претерано. А прикажаме тоа дека ромите толку галамаат, толку прават прева, толку не знам, се некултурни, толку не знам што. Ајде сега кажи платиш. Знаеш ова вака со папуча или нешто, не сум видела нешто тако или да да и земе листот од раце на докторката и да каже не плакам јас ова. Да, значи многу мина да се се жалат на плаќање може би навистина е малку преусилена, но тоа не пречи, бидејќи ние всушност треба да ја сватиме пораката. Пораката е дека имаме ситуации, не секогаш, меѓутоа се уште имаме ситуации, кои што се резултат на повеќе дополнителни фактори кои што доведуваат до таквите ситуации. Докторите се тие кои што имаат и улога да прават здравствена едукација, информирање. ќе замолам било кој од вас да го заземе местото или на снаата или на зетот и да ни покаже како би реагирал во оваа ситуација. сакаме да кажеме дека сите доктори се вакви како нашиот. Нити пак сакаме да кажеме дека сите роми пациенти се вакви.